Selamat pagi Bapak Aku menantimu Aku tahu kau pun menantikanku Terima kasih Bapak Kau peliharaku Ajarku firmanmu Pelita hallar con cool.